Em 1988 surgiu no Japão a primeira competição de drift. E desde então, esta nova categoria do automobilismo vem ganhando popularidade na Ásia, Oceania, Europa e Américas. Estamos na pista Speedway, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E sim, o drift já chegou por aqui. Este que você está vendo aí na pista é Jonathan JJ, piloto que começou a competir na categoria em 2012. Ele foi campeão brasileiro de drift em 2014 e em 2016 ficou em sexto lugar no Campeonato Mundial King of Nations sou de Santa Catarina e já rodei diversas partes do mundo para praticar o drift. Há praticamente cinco anos atrás, quando eu comecei, não havia muitas pessoas para treinar em Santa Catarina. Fico feliz que hoje o cenário está mudando. O esporte está crescendo aqui em Santa Catarina e em todo o Brasil. E é isso que a gente quer mesmo, ver o pessoal praticando drift, participando dos eventos e dos campeonatos. É verdade, mas para isso, antes temos que ajudar as pessoas a entenderem melhor as regras do esporte. Assim, vamos usar o treino de hoje para explicar de um jeito bem simples como que funciona uma prova de drift. Os critérios de julgamento de uma competição de drift são linha, ângulo, velocidade e estilo. A linha correta que deve ser feita pelo piloto é definida pelos juízes, que marcam os pontos do traçado onde o carro deve aproximar a frente e onde deve passar com a traseira. São os chamados clip points. E quanto mais distantes o carro passar, menor a pontuação. Quanto mais próximo, melhor. Mas não é permitido atropelar o clip point. A intenção da prova é conhecer o piloto com maior controle, capaz de fazer a combinação perfeita entre velocidade e ângulo para cumprir o traçado enquanto usa todo o seu estilo para fazer o seu show. Sim, é isso mesmo, o drift é um esporte espetacular. A competição começa com a volta de qualificação, quando cada piloto tem suas chances para mostrar sua melhor performance na pista, combinando velocidade e ângulo para fazer a linha perfeita, usando o mínimo possível do freio de mão, usando o máximo de fumaça que conseguir. Com as notas da qualificação são montadas as chaves de batalhas. De dois em dois, os pilotos se enfrentam. E agora são avaliados enquanto desempenham os papéis de líder e de perseguidor. Aqui você vê que drift não é corrida, não é manobra. categoria do automobilismo em que ganha quem domina a arte de pilotar.